Makan laksa Singapura enak wow. nih. Baru, mie sedap Singapura spicy laksa. Hmm. Aromanya bikin gila. Kuah gurihnya bikin lagi. Mie-nya tebal, laksanya hmm. beneran sedap. Wah, laksa banget. Mie sedap Singapura spicy laksa right now.